Bonjour à tous Aujourd'hui, nous vous proposons de créer deux bracelets Liberty différents pour apprendre à réaliser les nœuds coulissants. Pour réaliser un bracelet avec des nœuds coulissants, il nous faudra un fil qui fera deux fois le tour de votre poignet, un morceau de paille. Pour commencer, placez le cordon en passant le bout 2 par-dessus le bout 1. Placez votre paille comme indiqué ici. Tenez les deux bouts contre la paille. Entourez deux fois la paille avec le bout 2. Vous devez obtenir une croix. Enfilez le bout 2 dans le côté gauche de la paille en pinçant la paille et le bout d'œuf, tirez délicatement vers la droite. Terminez en serrant le nœud. Voilà, notre premier nœud coulissant est prêt. Pour continuer à progresser avec nous, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton et sur la cloche pour être averti de la sortie de notre prochaine vidéo. Maintenant que vous connaissez la technique, passons à la fabrication d'un bracelet moins basique. Pour cela, utilisons le Liberty Spaghetti de droite. Pour personnaliser un peu ce bracelet, ajoutons une breloque à l'aide d'un anneau. Pour que cela soit plus facile, j'utilise une bague ouvrable. Continuons avec notre deuxième bracelet Liberty, mais cette fois en fabriquant un autre type de nœud coulissant avec du fil nylon tressé. Pour cela, nous utiliserons le nœud plat style fermeture chambala. Mesurez votre tour de poignet et enlevez 2 cm. Coupez le Liberty. Pour enfiler plus facilement le fil de nylon à l'intérieur du tissu, vous pouvez utiliser une aiguille à perles comme celle-ci. ensuite un autre morceau de fil de nylon tressé de 10 cm environ. Commençons par faire un nœud simple pour fixer l'ensemble. Ensuite, un tressage nœud plat d'au moins 5 ou 6 nœuds. Le fil de droite en violet forme une boucle et passe par-dessus les autres. Le fil de gauche en vert passe au-dessus du fil violet et sous tous les autres. vert passe par la boucle formée par le fil violet. Le nœud suivant sera réalisé à l'opposé en remplaçant le fil violet par le fil vert. bracelet encore plus sympathique, vous pourrez insérer une perle à chaque bout en fermant par un nœud. Nous espérons que ce tutoriel vous aura plu N'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.